ობაში რატომ გადადგა შინაგან საქმეთა მინისტრი მორალური პასუხისმგებლობა იური ვაზაგაშვილის მკვლელობის გამო თუ მასშტაბური სამთავრობო ცვლილებების დასაწყისი რატომ თulis ექსპერტთა ნაწილი რომ სამთავრობო გუნჩი ცვლილებები მხოლოდ ჩიკაიძის გადადგომით არ დასრულდება და პოლიტიკური პროცესები დაიწყო გასულ კვირას მომხდარი შემზარავი მკვლელობით და დადგება თუ არა მთავრობის პასუხისმგებლობის საკითხი და კრიტერიუმებით შეირჩა ახალი შინაგან საქმეთა მინისტრი პროფესიონალიზმი თუ პიროვნული ერთგულება ბახტან გომელაურს ოპოზიციის ასი აქებს. რატული კი მიდანიშნა სიძინა ივანიშვილის გავლენის დასტურას ის. და იყო თანამდებობის წისა გადადგომის რეალური მიზეზები და მიზნები და ვინ არის პასუხისმგებელი ქვეყანაში მიმდინარე პროცესებზე. პოლიტიკოსთა და ექსპერტთა დისკუსია დღეს გადაცემა ბარიერში. მოგესალმებით ეთერში ბარიერი უკვე განხორციელებული და შესაძლოა ცვლილებები მთავრობაში ეს არის ჩვენ დღევანდელი გადაცემის თემა რომ მეწარმოვიდგენ გადაცემის მეორე ბლოკის თემას პირველ რიგში ესენი არიან პოლიტოლოგი გიანოდია კონსტიტუციონალისტი ვახტანგ ზაბირაძე ვანო მაჭავარიანი პრეზიდენტის ყოფილი მრჩეველი საგარეო ურთიერთობების საკითხებში და ჟურნალისტი მერაბ მეტრეველი გადაცემის პირველ ნაწილში კი გიგა გულაშვილი საპარლამენტო უმრავლესობის წევრი რესპუბლიკური პარტიიდან ვიქტორ დოლიძე თავისუფალი დემოკრატებიდან და ლევან თარხნიშვილი ნაციონალური მოძრაობიდან დიდი მადლობა ყველას გადაცემაში მონაწილეობისთვის ბატონო გიგვა პირველში თქვენ დაგისურვოთ კითხვას და ჭიკაიძის გადადგომა ალბათ ცოტა ისეთი ადამიანი რომელიც თვლის რომ მან დამოუკიდებლად მიიღო ეს გადაწყვეტილება როგორ ფიქრობთ თქვენ მისი გადადგომა იყო მისი პირადი გადაწყვეტილება თუ ეს იყო პრაქტიკულად მის მოხსნასთან გათანაბრებული აქტი ასე ვთქვათ მე ასეთი წიაშულები რამდენად შეიძლება იყოს ძალიან საინტერესო მე შედეგი შეიძლება დავინახო, მაგრამ ამავე დროს მე შემიძლია თქვა ერთი რამ რომ, რა თქმა უნდა, ეს არ იქნებოდა ერთპიროვნული გადაწყვეტილება და მას ექნებოდა კონსულტაციები ადამიანებთან, ვისთანაც მინიმუმშია თანხმდება, იმიტომ რომ ეს არის საპასუხისმგებლო პოსტი, შინაგან საქმეთა ministris პოსტი და ასე საკუთარი ნებასურვილით ხოლმე მინდა არ მინდეთ გავიბუტო და წავედი, ან აღარ მინდა და დავრჩები მე როგორც მახსოვს ქრონოლოგია მოვლენების მეტყოლებდა იმაზე, აგალითად პრემიერმა განაცხადა რომ დამირეკა და ანუ დაურეკა და ეთათფირა უთხრა მან სამ შეთანხმდა კიდევ ვისთან შეთანხმდა დაუშვათ, ვისთან კონდა კონსულტაციები, საერთოდ ადამიანებს ქჩვევია გადაწყვეტილების მიღებამდე, მით უმეტეს ასეთი ტიპის საკვანძო გადაწყვეტილების მიღებამდე კონსულტაციებს გავდივართ ხოლმე. მე რაღაცა რადგან ასე თუ ისე მაინც პარტიული ორგანიზაციის წევრი ვარ და ამავე დროს ჩვენთან ჩვეულებრივი მიღებული ამბავია შედა კონსულტაციები, პარტიული კონსულტაციები, შედა კოალიციური კონსულტაციები, მაგრამ გვარებს და სახელებს ვერ გეტყვით, ვინც თან შეიძლება გაიარა 那个。 შემდეგს რომ ჩემი კითხვა იმდენად ამას არ გულისხმობდა მე გულისხმობდი იმას რომ გადადგომა ეს აბსოლუტურად განსხვავებული რამ არის განსხვავებული გადაწყვეტილება მორალური პასუხისგებლობა თითქოს და იმის გამო რაც მოხდა გასულ კვირას იური ვაზაბაშვილის კვლობას გულისხმობ და მეორეა როდესაც გადადგომათ იფუთება გადაყენება მინისტრის რომლის მინისტრობასთან დაკავშირებს უკვე რო ვთქვა კითხვები არსებობდა მინიმუმ მის კომპეტენციასთან დაკავშირებს ეჩვენს წინა გადაცემებშიც იყო ხოლმე საუბარი მის პიროვნულ თვისებებს არავინ ინახებოდა ის შენერი ახალგაზრდა ადამიანი იყო როგორც ამბობენ ხოლმე აი ჩვენი სტუმრების წინაგაცემებში საკმაოდ კარგი აურა ჰქონდა დადებითი მაგრამ ის კვალიფიკაციაზე იყო მუდმივად საუბარი შესაბამისად თუ ის მოხსნეს და შეიძლება გადაადგომათ უბრალოდ შესაძლოა ეს ნიშნავს რაღაც ახალ ტენდენციას თავრობაში ვთქვათ საზოგადოების გულისწყრომის გადატანას ერთ კონკრეტულ მინისტრზე და როგორც ჩვენი ოპონენტები ამბობენ ხოლმე ხშირად თავრობის არაეფექტურობის გამო ცოტა რკო შერკეული იმიჯის აღ წარმოადგენს ცდელობას. აი ეს განსხვავება ვიგულისხმე, როდესაც თავში კითხვა მესმის ეს აქცენტები, მაგრამ ამ ხელისუფლებისთვის 2012 წლიდან ეს არის ყო პირველი შემთხვევა, როდესაც ministri გადადგა. ხო? თუ ამ შემთხვევაში თქვენ ამბობთ, ყოველ შემთხვევაში როგორც ჩანს ოპონენტები ამბობენ და ხასუსავენ ვინმეს არაკომპეტენტ შესაძლო არაკომპეტენტურობას, იმ შემთხვევაში მაგალითად სოფსმეონების მინისტრის შესაძლებლობაში იქ არ იყო ლაპარაკი არაკომპეტენტურობაზე როგორც მახსოვს და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ჯამში მე არ ვიცი რაში მჭირდება ეს შორსმეოვალი დასკვნების გაკეთება. ფაქტი მოხდა, ადამიანმა აიღო მორალური პასუხისგებლობა. ამ პოზიციას მავანი გაიზიარებს, მავანი არ გაიზიარებს. მავანი იპოვის აქ რომ აი რაღაც შეინერგა, რაღაც ქვემოძრავებია, ეს პროცესი შეიძლება გაგრძელდეს. გულის ხომა შეიძლება ამით გულისწრომა შეიძლება გადაიფაროს თუ შემდგომ მოვლენები არ გრძელდება, თუ საქმეზე გამოძება არ მიმდინარეობს, თუ ეს კითხვები რა კითხვებიც არსებობს, იმ კითხვებს პასუხი არ გაეცა, ვერანაირი მინისტრის ცვალებადობა ვერ უპასუხებს ამ გამოწვევებს. ამიტომ თავარი ის კი არ არის ვინ არის მინისტრი, ან ვინ იყო მინისტრი და რატომ გადადგა მორალური პასუხისგებლობის გამო თუ ხელისუფლების შიგნით ფართო კონსულტაციების შედეგად მიიღო მანეს გადაწყვეტილება. თავარი არის ის, რომ პასუხობთ ჩვენ ხელისუფლება ამ ამ გამოწვევებს, რომელიც ამ კონკრეტულ საქმეს უკავშირდება და სხვა საქმეებსაც უკავშირდება თუ არა. მე ვფიქრობ, რომ დღეს ყოველ შემთხვევაში დეკლარებულიც ასე და მოქმედებებიც ასე უჩვენებს, რომ ხელისუფლება მობილიზებულია ამ კითხებზე პასუხის გასაცემად და ამ გამოწვევებისათვის თან დაკავშირებით ხა შეიძლება ჩვენ გავაგზავნოთ თქვენ დარგოლებშიც მიდის გადადგომები და ხელისუფლებები და ალბათ ზოგი დასწრება ზოგი არა არა დასწრება ზოგი არ დასწრება რა თქმა უნდა რეალ პროცესი არ არის მე მივესალმებოდი იმას, რომ ეს პროცესი იყოს რაც შეიძლება მეტად ღია, თუმცა ეს ისეთი თემებია, რომელიც არ დაიმალება და საზოგადოებისთვის ჯამში ყველაფერი ცნობილი გახდება. და კითხები არის ალბათ ძალიან ბუნებრივი, <coughs> მედიაც და ექსპერტებიც და საზოგადოებაც ტიპობენ, მე ხომ რა პროცესი მიდის და ამიტომ ჩდება ძალიან ბევრი კითხვა.